إذا من روحي كل سجنة صل على سيد الإراج سلم على ذي الشرع والمناج وعلي وصدر يا نور الراكعين الساجدين الموت لا إله إلا لا لا cama azilida vista e minha cama azilida e cama Oh, بساهم فتان خالدنا المسيح الملك ألوم سلام طيبة تجيب على Oh, I'm Oh, Thank you. في خير في خير ولما أجاب أي خير ذكروا وبالخير a good man. Espírito Santo. حتى في الانبياء أبلغنا والصحب الكرام لا خاتم خاتم obrigada de mim. Obrigada de mim. Obrigada de mim. Obrigada de mim. Obrigada de mim. ساعتي سجار سجار الخجار شوق الفجر أمرا وإشارتي هنا برحاب مولا يرزقنا قولا يرزقنا إجابة الله حتى الأسرار حتى يا غفور Thank you. When you i pawati ini nama fatu bayi kulona pagi kulai tayi naju kaya bisnis karakana dalam lalu baru من حب العزيز كيغوي حبيبا جوا وجوينا جوينا العمينا أكبر أجل صندوق أكبر كارا مسير جوا وجوينا حبيبا حتى سنة المدينة سقيت من راي أبينا فلم أمر أبي فكيك أميرا متقيا جيدا أبينا سيئة بجاننا لقد تمسكت أميرا جاننا لقد تمسكت وبكت حلبي مهيبا صمت حزناي حزنا والألسن فكمت حقا لا أكل سكاكا شوقا بالهوب مهيبا بغرامة سبب البر العزيز ملكا عيسى بالنور مزيدا بهداية وسماء رشدا علما أصبحت أسمى سجن Oh, kan mau bikin apa di sini Abdallah di sini Abdallah. Telepon sonné ñu woo ma fajaan fajaan fajaan fajaan. Uxbirtu ni Abdu dem na waaw waaw waaw. Déedéet kay addiinu raxala oh si Abdu dem na Abdu dem na Abdu dem na. أصبحت أسمان ستقول تلفون صنع ومفجع أخبرتني عبد الله الدين رحلا أو سمسرين بدن وأنا نبغي أبدا دين دن سطران كأبا غرو دم نسل التبعات യുപപദം തരത്തതാഹ jomi jaxle gëlëm sedida o sëñ abdu dem na ndeysaan diine dem na sutura gamba guru dem na tabia tabia tabia yung papa papadeng gatarata xam nga seigne abdou lim ñu bayyi jommi galang siya shadida kan mo fi gëna bëgg bayyi seigne mustapha seigne abdou mo yan yan bi billahi kullan bisabri wal hilmi bari bor seigne ya wuti yun bi deug wuti Cheikh Tidiane ci diine yaa wuti Cheikh Tidiane Mansour ay man abduka jamila yaa wuti sabaa jigila Keksatan kitita ke Khalifa Bubiya sama Mustafa Kan mau fikir apa kisi Mustafa sih Ya Syekhi Mustafa Rasulullah La ta'abun La ta'abun La ta'abun La ta'abun La ta'abun La ta'abun لا تعبد لا تعبد لا لا تعبد قلت تخوي وصفي عبد وتخوني ما تكون تخوي باي بدينا باخي وتصدر بالله يا شيخي Papamani niwono hapo. Kaisa. Budiyanle samal Mustafa. Oh, Isa Musigi Ahmad Papa Khalifa Mikamu Abudu Papa Mani Niwono hapo. Sama kote. Budi Yàlla sàmmal Mustafa Isa Musidi Ahmad Jagara Papa Khalifa minta wa abada Papa Malik Niwono Wassalatullahi salama على النبي رسول آله وصحبه الكرماء هم أنجمه لهذا وأبى المصطفى يوم أبدا إكرافا أزيفتها كلها Abdi Demana وديانة فشمس الخمر المنير وغيره برم بين جايدنا والأرض والريح والأجرام على سبي سري شفتي جانتري تهد بنور جمالك الأحلام يا من هو الخلاق والله góor ga ci ruudu ba nee na wa abbaasi waaka alxaq min bi xaqi wa atabtu ayid almulk fi الايام فلا انت رب واحد بصفاته وفي عانه بسعادة تمتام هل خير خير المكيننا ومخددنا ومهيمن تجري له الأحكام على سقي فرم دين ما كل شيء في العوالم كل ذا فرم دين إلا كما خدت به الأقلام نختار جلب أن أعيس في سري شفيا فالشمس والقمر المنير وغيره والأرض والأرض والأرض والأجرام moo tax Allah bëgg Serigne Cheikh Samb moo nu woo nanu dem leen gëstu lan moo xew kër Serigne Babacar biñ ñëwee étage bi Serigne Abdou dëkkoon nga xam ni Serigne Babacar si moo ko moom fa la taxaw di xool waane lu jaaxal mooy ku yeeg boo wàccee dangay jooy kenn ñi ma wutalaat lu xew ba ci yàgg ñu lan laat biñ ñu ni borom gaynde njaay dem na dem na dem am na amul xam ni o oh, bun la ko tàggee doo ko gëm am na amul ci lañu seen benn oto bu weex Serigne Pape Malick Sy jaatu Serigne Babacar nekk ca kanamu oto ba ñu teg Serigne Cheikh ca gannaaw doomi wër ko des tuut rek ñu seenaat beneen oto bu ñuul bu ndaw Serigne Moustapha borom mustashidina wal mustashidaat ñu ci oto ba ñu ni a ah, mbir mi am des tuut di julli sama góor ga al amin yal na yàlla ñu yokk leeru bàmmeelam di julli Serigne Abdou ci doxinu mag ba Serigne Abdou ci sa gaay ba Serigne Abdou ñëw ci magam Serigne am xaritam oo oh, kilifa Serigne Abdou dafa ñëw maa ngi taxaw fekk naa julli nga keroog Sëriñ Abdou dafa ñëw yëkkati loxo Allahu akbar fa shams wal xamar al munir wa xiir woo borom day ne ñaay والأرض والبيبي والأجرام sida o bamo am juróom benni weer yow al abi topp ca moo tax damay wax ni ñun ndaw ñu fekkiwul jamono Serigne Babacar keroog ku ñëw ci àjjumay Serigne Abdou Dia di nga xam ni Serigne Abdou ko sange noonu la ñu jaarale Serigne Abdou kerabani wati siri abdi kotaham gidiyo pa aminan dengan Allah akbar wa syamsu wal hamru gudir wa ghiru wan abdul bibi huwan ajira Terima kasih, semua moom rek ko moo mos a dugg ci pàkk jël fa ay gaynde yóbbu ana sa pay borom gaynde njaay Serigne Cheikh dafa ñëw ci pàkk bi ni waa ji alma caabi di dama soxla doomu gaynde waa ji ni ko gaynde yi ku fi dugg lan lay nekk ko loolu sa affaire yow jox ma caabi di rek waa ni ko dinaa la def caabi di waane bala may def caabi di yow la kan mun ko mën la Cheikh Tidiane domi bawa kër asukan dok kan jox ma ini ma caabi waa di jox ko caabi ni ko comme ay gaynde la te man joo am joo benn laa ñemewu ma dangay bàyyi ba ma sori nga doorati di gaynde Serigne Cheikh jël caabi di ubbi porte bi jubal ci gay xama gaynde gu jigéen moo wër soxor gaynde gu góor bàyyi Serigne Moustapha si ñëw ba ci moom moo raay ne ko man la Cheikh Tidiane doomi baaba kër sëñ astukan al ma sa fi gën a bëgg borom gaynde njaay dem بديتا سحن مرمدادا بيتفني يحيي الليل لا بدين ساكنا دوني سحن سحن مرمدادا بارك الله moo tax xam naa damay jox Mor Kumba mu àggale dama bëgg a yeesal njàpp ñëwaat yonent bi kenn du ko tagg semua නගබගේ සල්කයි කුන්ති මන්බෝ සමකොයි වෛරක්ට මයොන්ට කොලොප්ප කුන්තිනේ menjual dan nyusau kumase kam kita ira mai tot kam kira dah ulur mom nelin lernan ecomo Thank soo commencé gàmm gi tey damay toj gàmm gi rajax waaw loolu moom na leen leer nañ ecco moom في سيرها ثلاثة نعم هذه طيبة وهذا المقام وفي روضة رسول الجنوب هذه قوة وإلى ظلام جد في سيرها ثلاثة لام الحق وهذا المقام وفي عبادة رسول جميل شمعته يقظة وإلى منام حرم الحال له النبي كريم وإمام يسود جنوزه العزيز قوة وإلى الأنام وجلال وهيبة ووقار وبهاء وريعة وغرام مثل غيرة رسول جنوزه العزيز في روضة الرسول تموز هذه قصة وإلا منام في ريادة رسول الجنوز هذه قصة وإلا منام وهنا سقي حرانا لتدفع حرة شابه وابرام رمك قيادتي أسلم الطلوس عزيزي وزكي وإن أمنوا فلقى في صعودك حل فيه خمام زلمت عليه الخمام يمير خدول أن تراك سجام ريادتي وصول جنوب صفتي وقوتي وإلى منام فلا تذهل عقول وتصنع أنفس العاشق نوه الكرام نحن في ريبة الرسول غلام يا رسول الله إني محب لك والله شائق مستهاب يا رسول الله في كل حين لك مني تحية وسلام خيرتي وسلم جميعها هذه لحظة وإن يسوع خيبتني ذنوب وهو عذاب مهلك حلاوتي بصمتم وهزم نبذة وإنا قينا يا رسول بظاهره بنزيل ونزيل الكرام ليس رسول الله بنزيل ونزيل كرام ليس يبان حياتي يسير ممكن إلهي بنسير ونسير كرامي ليس يقام أنت من القصد يفقر ومنكم يعرف الجود والوفاء سواه وفي رحلتي يسير مثل ونقول حرمة العظيم ووفاء الغريب أجل أقرب ليلة الإسلام بكل سماء سجد القلوب إذ رأوا فخاب الوجوه التي يسلك الزواج وكل هذه قوتي التنور عيونها أني الدروب الخلود أنت الهمام أنت يا سيدنا نبي أمار صباح الكل في لدى أقول بكي ونحن في قرابة رسولكم هو هدي يقظة وإذا نعاد البدور نورا وحسنا في سماء العلا وأنت التمام وتبادت لنا دائب نفيس رك حسنا وأنت أنت النبات نحن في حلالة رسولك يكون مس هدي عفوا والهاد من التحومة والزمام والتحومة حكون يوم بوصف فيك يا من به يسار كلام ونحن في عورة رسولكم يا إله السماء صل عليه الحزن في زك قد خلا من شارق وعاده من نبوة عماه من الحزن في قضي إسر المطالب من وتزعز فقر شعر المطالب على Eu que sou filho de Miguel Desiste cantar e essa mantiga, se tirando كريم على نبي وعلي هذا صفي شيخ حتى حين السلام دائما كريم الشيخ على الفراق سراكي مرتهب وجعله مراجي كلكم براجي سلام دارنا دائما دعاء زودي ثم فدعوه وساد سعد يا خيتك سعد يا ابو يا خيتك سعد يا ابو ابو بكر Hukuru sa, hukuru sa, hukuru sa, Sabado, Munijara, Yayamukan, Bukuru Saba, Yamakan, Bukuru Saba, Natali Beshe, Tali Beshe, Bukuru Saba, Yamakan, Bukuru Saba, Yuramakan, Bukuru Saba, Yaki Amni Besadu Saba, Yara, Yuru Call this Say é I Yeah. Layla, Layla, Layla, Yeah lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì dábì ọ̀pọ̀ lóríkì. Thank you. Kita beda tata tumebejara I'm not going to be able to do that. I'm not going to be ìdílé ìyẹ̀dọ̀ yàrá ilé ìyẹ̀dọ̀ bàbá ọ̀lẹ́bí ayẹyẹ yìí mgbọgbọ na Thank you. Minha filha bem, eu quero nada Acha que eu sou babada Eu passo na a cara Acha que eu sou babada Acha que eu a babada Acha que eu sou babada Acha que eu a babada Acha que eu vou matar Não vou matar Não vou matar Não ọjà lọ it. ziyare sun mutu karam dare sun ce almato yala da bi sun mutu sun ce almato yala da bi sun mutu sun ce almato yala da bi sun mutu karam dare ya sun baram dare ya baram dare ya baram dare ya kakari jari ara sun so dai bi yi Maskinin sıkın oldu, öldüğü buradan da. Maskinin sıkın oldu, hakkını sakin ol. Belki sakın oldu, yakıyan da kalayla. Maskinin sıkın oldu, yakıda amla barak. Kuysa hoy baramıdı, kuysa amla barak. Baksa hoy baramıdı, kuday buldu baramıdı. Kuysa sakın oldu, kuysa sakın oldu. Kuysa sakın oldu, kuysa sakın oldu. طالب شيخي أنا طالب شيخي man damay laa ndax am na ay taalibe cheikh ana abdu al ak tiijaani neen sëriñ abdu ne na kulla cheikh sikki rek dokk ci tariixa cheikh bu la laari ndax tiijaan nga danga ana ఇరవై ఎనభై తాలి متخنا خمين نمتيدا بيوم الخيامة قل سيدنا محمد يقول تعلم عن تيداني متخلا لما تعلم شفك يا خمين جسمك جسم رفت صل رفت mu neex jëbale mën a sañse civilisé rafet son charme doo jóge bari feem dal tandaana ne taalibe chef la ma waxaat ko ma ni koo gis bu rafet sol lu rafet joxeen lu neex jëbale mën a sañ rafet civilisé jaune sharp dóor jóge bari fen dantanaan ana taalibe cheikh ana taalibe cheikh yi murid aljana xaadir dina aljana laa yéen aljana wanin wa taalibe cheikh moom du dem aljanna taalibe cheikh du dem aljanna moo sampai dama dégg sam benn waay sam benn soppi mu ne la force dégg nga ma dugg عفين إمامنا كنت قرأ بك شيخنا تيداني جبال تخم تكو ولا يوصل الإله وسيلتي كتاب نظام للولاية جملة إذ أترك فام من كل ذلتي لنعتبر أمره كلها بحياة الارتجال من كل شدة وقد أستكعد إلى زيارة فلا ولكن المال بخطتي ونادي وهدوني للنار وهاجرا غيدرتي مرادي ورمتي موتاخ شيخنا تيداني موي تب غور يالا ييب وما زيت ارجها من الله وحده وإن فن الحياة مرارة عيشتي وحتى وأنت الوديد كسابح إجابة دائم سجراري وزلتي إلهي فاف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيفة كذلك إخواني إلى ودعيت به ربي إلى خير ملته وأزكى صلاة الله سوء صلاته على خير خلق الله من غير سنته وعن العصا بما ذر شارف وما خالف عليا إلى شبكي وجهاد دون فضي motax ko bëgg borom ba ne kaari bi ngi ci sa ñaari loxo ca kaw bis mu dàq gaaw na fa mbay la ko gaaye daan dikke mbay fi ci nit ci waawono moo tax nday sant kii suñu benn wóllëre la ma nga dëkk ca joal boo tuddee Serigne ma ànd ak samay moroom ñu war dem biir giir nen bi ñëwee ba ci tefes gi benn waay romb ma di jaay ay t-shirt ma jëli ca boo xam ni photo Serigne Babacar Sy moo ca nekk nee ma sol ko ànd ak samay moroom ñu war dem biir giir nee na soixante personnes lan woon juróom benn fukki nit nen bi ñëwee ba ci diggi géej gi suñu gaal gi jekki jekki daal di toj ni ma àndaloon ñëpp ku fii ba sonu rek la faatu ku fii ba sonu rek la faatu neen bam des man dogg ci digg géej gi ma jaaxle lool sama xel mi lapp ci Serigne Babacar Sy borom bone kaare bi neen mi yëkkati cëte bi ma soloo foto Serigne Babacar bi ni càkk di ma xool man ko borom bone kaare bi yaa ni woon mburu su ma Maodo ku la woo ci foto nga wuyu ko te fii ma toll Anu ya re dong la fi ka ndax may sama taawu yaay bu go, ne ma jekki jekki dégg ben ba di wax ak man ci digi geet ki ni ma dun jaay gemal tun jaay gemal nee na wax ma ko ñetti yo ba ma gemé ma ngi santit bi ni jëm sama kanaw ne mu buux ma bima boxe lima xepil ne maa ngi xeppee ci tefes gi ci barki Serigne baba Sy ku sant Serigne Babacar jugal taxaw faju aajo gaaw na fa bay way kan yi bëgg Serigne Babacar Sy moo tax kii benn meer la woon ma nga dëkkoon ca Ndar nee ab xaadir la mer bi neena na ab khadir la woon dafa am borom keur neena ay moroma organiser ben mbotay tuddi ko mbootaayu Sëriñ mo taggu tàggu keur je mu bayyi ko mu bokku ca neena bam ca bokke bu ñuy cotiser mu cotiser dagg ca carte membre ya, ya def ci armoire neenu dem ba jëmmi jamono ma dikkal neenu yobbu ko hôpital docteur ni ko lenn rek yi am moy dañ lay opérer te mën nga si ñak sa bakkan wala sa do mën na ci ñak bakkanam wala yi ñaar ñepp mën ngeen ci gitu, faat muni man may ab xaat bokku mbotay sin babakar nitu yalla Sëriñ babakar gi koy gi man tay la koy gem neena mu dem kërëm ubi jeur carte def ko ci ben pan def ci ndox dar nan ci barki serigne babakar neena bam ko naani mu ñek ci jek melni ay nelaw da ko dikkel neena mu dina na dem negam noppalu dekete fa muy ye ko yewo dekete amna fo doom bu go ta tar jutuko mom yaade dara jutu ko jekete na mu netali ko ko nit dem mu ko bis bi delu ci lu mu ko go murko bisbi delu dellu wane waane na naa ko Serigne Babacar Sy borom bonekaari bi kii benn meer la woon ma nga dëkkoon ca lam atam dafa joge ties wara a ñibbi lam-lam laaj ben way diko autoray bi bu déparé ties fan lay téré waa ni ko autoray bi bu déparé ties day romb lam-lam romb ci tiwaawan lay téré meer bi ni ko man sama doom lam-lam la bëgg waat ndax bu ñeggé ba fofu dinañ ma may mon ko maam otoray amul loolu bu déparé Thiès bay rombo lam rom ram mu ñax ci waawa day téré mer bi nee na ma jàng Fatiha salatu Fatiha jox Serigne Babacar Sy borom bone kaar bi ni ko insha allah xaw kan waane man lam la lam lam lay wacc barki Serigne Babacar kan. nee na waadi ni ko mer bay leen seen affaire fanatisme moy mooy seen affaire parparloo yi otoraay du affaire Serigne affaire tubab bu déparé Thiès day romb lam-lam romb njaxate ci waawan lay téere leer bi ni ko man sama dom lolou sama yónneeku ci ki amal affaire moy Serigne babakar te waxna ko ko talam lam lay wacc wàcc auto ray ba départ ñew ba lam-lam gi leer bi ko romb ko bay waja ag àgg rek daal di taxaw ñu auto ray bi du ci ne ñu ngi ray bi da am bis bu ci avance day arrière mer bi neena na maa ngi rek ne xawma kan waane ma lam lam lay wacc barki sëñ baw neena ñu monté benen wagon te gannaaw ray ba ngay arrière ñu ngay xol bis ba mer ba nga toog rek ray ba ngay arrière ñu ngay xol bis ba mer ba nga toog rek temps nak buntu keur mer bi ak ray bi ñoo jàkkaarloo woon ndëkkate yo bis ban don set ma nga waddi ci lam-lam ci buntu keur mer ba mer bi neena bi ñewi ba fofu ñu ni dañuy visé visé pour départ fa la jël samay bagage dan wi ci fa gi ki ma dandaloon mom xol man ko olobar waxoon naa la naan lay fi ak tempo foi jogado, aquele pequeno ficado em mim. o tempo foi jogado, quem famava e nossa mala. Quanto tempo foi jogado, quem famando bem no adio. o tempo foi jogado, quem não malda dona cheia. Quanto tempo foi jogado, quem já passar que quem louca do araí. Quanto tempo foi jogado, quem o que? Quem ainda tem o சக்தி செங்கா பத்தரி கணபதி செங்கா பத்தரி பத்தி வாராய சக்தி வாய்ந்த தஞ்சாய சக்தி சுமச்சூர் கொண்டு Jubalaka. Ana sapiti rezina yeye. Kuni satana Jubalaka. Sapi bai baba kerjani. Kuni satana Jubalaka. Sapi bai baba kerjani. Kuni satana Jubalaka. Kuni gana bagi sing baba kerjani. Kuni satana Jubalaka. pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, vai pedir ayuda para, Thank you. Sirima, I'm da farfura di fai fura o dan furo da farfura ku di ku di ku fai fura ku fai ku di ku di la o da ku fai pasua kai siri apura tira siri apura tira ku da sa ku di fai kasa siri apura tira siri apura tira siri apura tira individual individual individual Bainanu waina ويزيد وفر الابتداء الرجال لدي فوق الحجرة الدنيا الواحد راجل الدود فصول نحن نجيبون سيدان نجيبون وخارج نجيبون نار نجيبون نجيبون نجيبون نجيبون دخلت الدنيا الواحد راجل البيت فاسد هذا رسول الله يوم نزوله أنا تجاني moo tax si gàmmu ren gi la ma dikke أنا رسول الله يوم نزوله هذا رسول الله يوم نزوله أين القرآن قلت بتبقي يوم الله محمد كسر خوله هذا رسول الله يوم نزوله يقول لي يلا بدي يوم مصطفى هذا رسول الله يوم نزوله يلا بدي يوم الله محمد تلقى بابا تسكت بابا هذا wala bu yàlla dégtalee jàmm bi ku bëgg yonent yàlla Muhammad yàlla amul dak affaire maam Cheikh bi koo koy Muhammad rasulillah yi nga bëgg sayyidina Muhammad di nga taxaw sa xol ne waxtaan ci biir hada rasulillah yawma nabuluhu Cheikh Al Hadj Malick ni ko am nga dab yow Moustapha yàlla la taf ci boppam ku bëgg a jege yàlla jaar ci Muhammad rasulillah yi hada rasulillah yawma nabuluhu Serigne Cheikh ni ko bila yàlla wàcce ci kaw suuf bu doon naa wàcce keneen mais yow yaa ko doy رسول الله يوم نكونه يلا دعنا جام لكل انت تدقوا نيخي ويا محمد رسول الله يطخ هذا رسول الله يوم نبيلي كنه اليوم يلا محمد يلا كملان نكون نيخي رسول الله وآل بيخي الله ويجد محمد رسول الله هذا رسول الله يوم دونه باب يا خنا يقول كل سدل بوفكت بيوم سدل لقي سدل يدخل كل ورجل كرم كلا جكلا نيخ بالقدفة moom la yàlla defal Muhammad hada rasulullah yawma nuzulihi sunu borom nee na mënoon naa ko fekk ci suuf décoré ko waaye dama ko woo mu wuyu si ma ma décoré ko ani ma biiru ci bi hada rasulullah yawma nuzulihi waaye Moustapha soo bëggee li xew tey ak li xew suba yëpp nga noppalu ci xam nga sa borom gëm nga sa borom joxal sa bopp sa borom ginnaaw ni ko joxee sa bopp keneen ku dul yow man yàlla aw ma ak yow affaire su ma dekkalee jàmm bi yow képp lay dégg déglu yow Muhammad rasulillahi te ñi lay tiim wala ñi ngay taxaw ñu lay déglu seen xol yi dinaa ko ubbi xol bu ma fekk cofeelu Muhammad rasulillahi ma dugal borom aljana waaye xol bu ma fekk borom soppul yonent bi yàlla nee na ak ku la mën a jur du ma la dugal aljana ñi may dugal aljana mooy gaa yi sopp Muhammad rasulillahi waaye ku soppul Muhammad yàlla du la yóbbu aljana yi yàlla ni yóbbu yàlla Muhammad li la koy wan mooy xoolal ñi la bëgg ak ñi la bëggul bu ñu yem ay dimension yaa ayyuhan nabiyyu اتقوا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليه من ربك إن الله كان بما تعملون قبيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم التي تظاهرون من أماتكم وما جعل أدعياءكم وأبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيلا أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين وما عليكم وليس عليكم جناح فيما افتدتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كبك المصطفى يا يا هذا رسول الله يوم نبوله ما بيانا يالا الله ننك من يخبر يالا محمد أنا سبي سريحان مالك يوم نبوله ما خلاص موني توي بري بري بيالا جاي توي مولو خبر رسول الله يتفع هذا رسول الله يوم نبوله واخنا لي من ريو الحاج مالك في دنقل يوم يالا محمد هذا رسول الله يوم نبوله gars yi dañuy jaawale takk ak jàngale Maodo takkul yonent bi dafa jàngale yonent. Aza rasulullah yawma nudulihi. ki ngay takk mën nga koo wax dëgg mën nga koo wax lu dul dëgg waaye ki ngay jàngale li nekk ci moom rek. Aza rasulullah yawma nudulihi. Cheikh Al Hadj Malick daa jàngale Seydina Mouhamad moo tax bu la ko jàngalee nga bëgg. Aza rasulullah yawma nudulihi. Cheikh Al Hadj Malick daa jàngale rasulillah moo tax bu la ko jàngalee nga bëgg. Aza rasulullah yawma nudulihi. rasulihi kañ la ko Maodo jàngale mu ni ci rasulina yi ngir bëgg nit ñu sopp ko enveloppe bi daayira bi nee ñoo ko def ci Mouhamed deux cent mille bii ñoo ko wese Mouhamed nee ñu cinquante mille هذا رسول الله يوم نزوله سيد شعبتي جاسم انا كيما لندن تلي يلا لو هيوت يلا محمد لا ايبتي انا صفير جيل فيني يوم نزوله باب سنا يقول توكي يبني احنا ويا توكي بداك موي توكي بيجا جبت ساسوبي هذا رسول الله يوم نزوله يلا دا ايبتي رسول الله مصطفى بريباري بور ويجي برو هذا رسول الله يوم نزوله invitation بينك invitation wu ruux waaye invitation wu jëmm la. wa fi isra'i ala iradili. yonent yàlla Muhammad yàlla Cheikh Al Hadj Malick nee na yàlla rañaa nee na rasulillahi naay wax gaa yi toujours ni leen yàlla rañaa nee na Seydina Muhammad ak Moustapha rañaan na du benn yàlla rañaa ne rasulillahi mooy moo jël si yonent yàlla Muhammad tooñkat yi xam nañ ni police yónnee la convocation ak mu jël si la délit yi du ñu benn am na koo xam ne dañ koy yónnee convocation pour mu wuyu si am am na koo xam ne nag dañuy dem jëli ko ndax kirib bi mu def foofu la toll waaye yàlla bi muy yónni ci yent yàlla Muhammad dafa yónni ñu ko jëli ndax foofa la soxlay sunu borom toll ndax booba mënatul a xaar jibril la yàlla yónni boole koog alburaax mu ànd ak mikail soixante-dix mille malaaka jiitu soixante-dix mille malaaka topp seen ginnaaw mun leen dem leen jëlali ma sama xarit ba dama koo soxla waxtaan te bëgguma kenn ñetteel ñu man ak moom dong la jibril départ jëli rasulillahi booba fekk na yàlla teg ko ay ay nattu nattu yi ko yàlla teg moo tax yàlla doon ko décorer ndax jamono boobu yont yàlla Muhammad di ko def boobu la jugee Taayif ca ñetti nijaay yam fa amoon Cheikh Alhaaji Malick jàngale na ko Abda Yaalin Habib Mas'ud ba mu fa demee moom yont yàlla Muhammad ñu def ko lanu ko def moo nee na la ñu def rasulillahi ca Taayif ëpp na ci gémmiñ mu di ko tudd ndax ñaaw gu mu ñaaw waaye daal naa leen wax ci gàttal ni damm nañu bañu rasulillahi toj nañ yeelu rasulillahi lu tax ñu def ko parce que baat yi yëpp yàlla muhammad doon wax moom lañ mënul woon a dégg mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulillahi loolu lañ mënul woon a dégg te rasulillahi ne na du ko bàyyi looloo tax ñu boole ko ak ay xale ak ay mag yu amul ak ñu seeni bopp des ñoo ñu boole woon ak rasulillahi du ñu ay dof pap xam nga lan mooy dof mooy ki amulum xel boo ko fekkee ci mbalit mi mu tëdd boo ko fekkee ci ndox mu ba bi mu dugal tànkam foo ko fekk lu lu ko neex sol lu ko neex lu ko neex def kooku la ñuy tuddee dof ñun ñee nag doon dàq rasulillahi yegguñu woon foofu mais dañoo waye nga gis nit ku waya di day am nit koo xam ne day waya di maanaam yëfi nit du ci def dara foo ko fekk yëfi ku waya di rek lay def doo ko boole ci dox yi doo ko boole ci nit ñi loolooy waya di dañu boole woon ak rasulillahi dañoo waya di mooy mag ñu waya di ya nekkoon taayif la ñu dajale boole leen ak sayyiduna muhammad ñu topp njol màkk yonent yàlla muhammad a ngi dox Maodo ñu ndax dafa daw mu ni déedéet dawul de nam doon doxee ba muy dugg ca dëkk ba noonu la doon doxee bi muy génn moom rasulillahi bu tegee tànku ndeyjoor bi ba mu sedd mu yëkkati bu càmmoñ ba tegaat tegee bu ndeyjoor bi yëkkati bu càmmoñ ba tegal leer gaa ngi wër ci jëwu rasulillahi bi fu mu romb lumière baa ngay dàqe ci digg ba cëg gi lay dox moom yonent yàlla muhammad waaye jëmee gën a leer jant bi moom muhammad rasulillahi muy dox ci bëccëg gi jëb yi tàmpe ci miir yi te jant baa ngi ni fàng rasulillahi jox jant bi leer kuy leeral ñi leer sa wax sa futa wax cheikh alhaaji malik ne wa axrajathu nadifan ma bihi qazarun limla wa min tibihi tatahiru li shutami mawdo nee na leer yëpp a ngi déparé ci jëmmi muhammad muhammadu rasulillahi Moustapha yi dox gars yi dañoo gàtt xel waaye bu ñu amoon tuuti xel boo toppee nit ku mel noonu mu yor loolu ci leer nga war a wàññeeku waaye dañoo lànk topp yëpp yàlla muhammad Moustapha di dox jëbay tàmpe ca miir ya mu mel ni yow mu toog sa buntu kër yor benn seetu ci digg bëccëg gi di ko teg ci miir bi gis nga ni seetu bi di marqué noonu la leeru rasulillahi gi doon marqué ci digg bëccëg gi Moustapha di dox ndànk xale ya topp ko di ko yuuxoo dox ñooñu ñuy tuddee ñuy waaye di ña topp yëpp yàlla muhammad ñi tibé suuf xëpp ko ñi yuuxu ko ñi la jël ci ndox mu bon bi xëpp ko ñu ni mawdo lutax rasulillahi dawul mu ni bu dawon kon tay ji jamono dina dox ba ma jugee tiwaawan and ak pap ñew fi ci daha di netali dawi rasulillahi mom la yalla doon bañ moo tax na mustafa doon doxé non la doon doxé bi muy dem goor bu daw ko ne ha ah, mu tepp bu goor goor ba na tepp day xam li koy dàq lu mo waye ya rek nga naaw goor du ko def goor bala daw xam li koy dàq mustafa dawul daw moo tax li coow li bari bari rasulullahi da doon dox ndànk ndànk kenn ci ñooña nag moom moo jëppi nit moo jëpp moo moo am te ci yont yàlla muhammad ndax nee na dafa indi bruit ci réew mi mu jël benn yàq di topp yont yàlla muhammad pour dàkk tànk yi bu ko dooree mu daanu ñu mën koo sëqatoo dóorandoo ko waaye saa yu xàccee ca doxinu Mustafa wa nabi yëkkati tànkam balaa dóor nabi teg yëkkati bi ci des mu di ko diir di ko diir ba mënu koo jox mu xalaat ko yat bi yat woowoo dal ci yeelu rasulillahi bi deret ja sotteeku Moustapha fu mu teg tànkam bu tege muta taa ak deret fu mu teg bu tege muta ak deret fu mu bu tege muta ak deret am taxaw fu sori di seen yont yàlla muhammad di ñëw saa yu xàccee pour sànni waaye jëw rasulillahi bi li ciy génn ci leer su jàkkaarloog moom du xàmmee kanamu yont yàlla muhammad ndax leer gu ëpp waaye day xàcc rek ba rasulillahi jub ko mu daal di xalab yoon xeer wi dal ci gémmiñ yont yàlla muhammad gémmiñ nga taxu ko woon a jóg jëmale ko bëggoon a dóor waaye xeer baa dal ci gémmiñ nga naka la dal ci gémmiñ gi bañu rasulillahi bi damm bi bëñ bi dammee yont yàlla muhammad tàllal loxoom bëñ bi wadd ci loxo bi mu téye ko baaba Aboubacar Saddiq laaj na ko ni ko lu tax bi sa bëñ bi dammee wàccoo ko mu wënd ci suuf mu ne ko ëpp naa def Babacar xanaa xamoo ni sama bëñ boobu bu laaloon suuf yàlla jeexi suuf arak waa suuf yëpp te loolu laa leen doon bañal moo tax ma lànk nanguuma bëñ bi laal suuf naka la bëñ bi wadd rasulil ay kar ko ngëpp bëñ bi te dox noonu deret ji sotti ci gémmiñ gi di sotti ci tànk bi fu Moustapha jaar mu xomb curu Cheikh Alhaaji Malick nee na benn moom ba la muy génne ci deret bari Moustapha mel lero leeratul ndax lam soti ci dreeta bari nabi këpp ci ben tatu garam tatu garam gogu mu këpp fa la ko jibril alayhi salam fek niko sa borom moma yondi yónni musaay mustapha ni ko eh, lu xew jibril niko yalla neena ga wax sa bëgg-bëgg man ma wax yalla niko ko xaarama laaj mustapha soo bëggee ñaari montage yi gëna a rëy ma jël ben bi door ko taif mi kay jël ben bi door ko makka ñom ñaar ñoo ñaari dëkk yëpp faatu yow nga dess bi ñu jël montage yi ci dess defal lako ko wurus ak jamaa ga koy dundé yaag ñi gëm rasulillah ay bënd bëdi yi ko ñi commencé dakk jibril ni ko liñ la def yépp joyo ma wax la wax ji ngay fañ par say koñ sa rankoñ yi war naa fer ko am ku do làkk yalla ne nga wax li nga bëgg rek tay tay tay ma def ko legi léegi léegi mustafa ni ko so demee neen suñu borom baadu la lii la nar ci jàng ñi ma ci ñom ba paré bëgg leena alak leer yalla mu bal leen no xamul suñu xamoon lima xam duñ ma def ni nu ma def leer yalla mu jéggal leen bu ëllëgé mëna am am ñu gënd ci ñom ño xamni dinañ topp topp yàlla topp ma man Muhammadu Rasulillahi Jibril ni ko dëgg dëgg mel yow amul ci kaw suuf yàlla ni jibril luma la waxon ne won na la saa waa ji bokkut kenn wa innaka la ala xuluqin azim ma la bind waaye ma xam ci ko ci nga yor bi mustafa delloo Màkka tëdd ci neeku ummu haani fa la ko jibril alayhi salam fek nag fi l isra'i ala ibadin loolu la baat way ni ci Cheikh Alhaji Malick bind ko wa fil l isra'i ala ibadin baat bi Moustapha ci neeku ummu haani tëdd daa jékki-jékki moom yont yàlla Muhammad am benn xeet bu koy xeeñ xeet gi xeeñ rasulillahi Moustapha xamul ban façon xam na xeet gi waaye ñu toog xamuñu ban façon xeet la nabee jékki-jékki rek ni ki ci buntu bi kan la ñu ne ko am na ko taxaw ci buntu bi de rasulillahi xam ni jibril alayhi salaam la Moustapha génn ñëw taxaw fekk muy jibril mu ne ko lu xew jibril ni ko sa borom moo ma yónni nabi ni ko lu xew mu ne ko yàlla nee na dalaa soxla nga ñëw wuyu si ko léegi léegi léegi Moustapha ni ko léegi léegi léegi jibril ni ko léegi léegi léegi léegi nabi ni ko xaaral ma dem kër ga tàggu waa kër ga nag tàggoowu ma yonent yàlla Muhammad Jibril ni ko xaju fi Mustafa ni ko xaaral ma dugg ci biir wax Ummu ni ko daa am fu ma dem Jibril ni ko xaju fi Mustafa ni ko xaaral ma changé yére ndax kuy dem ci yàlla war ngaa sol yére bi bu bokk teg bii ma sol Jibril ni ko xaju fi Mustafa ni ko nu may def mu ni ko sa borom nee na ñëw da ngay ñëw ndax ñi ma war a àndal ñëpp a ngi taxaw bi Rasulillah génnee ci bunt bi seen soixante-dix mille malaaka ci kanam soixante-dix mille malaaka ci ginnaaw alburaax tëdd ci diggante bi jibril ni ko fii ngay yéeg dem Moustapha ni ko kii moo may yóbbu jibril ni ko kii lay yóbbu ba ko yàlla bindee ba tey pour mu yóbbu laa taxoon mu bind ko ni Moustapha yéegal naka la Moustapha yéeg ci kaw jibril départ ni topp ca ginnaaw malaaka jiitu malaaka féete ko ginnaaw Moustapha jaar baytil maqdis fekk fa trois cent yonent yi fekk fa cent vingt yi naka la rasulillah ni tëll ñëpp jug taxaw ku ne toojal ko yent ñii ñëpp yàllaa leen yónni waaye yaay sangu adduna ak àllaaxira ñii ñëpp yaay seen adduna ak àllaaxira ñii ñëpp ku teewul ci bisu tey bi yàlla dégradé ko génne ko ci rangug yonent yi Moustapha jiitu ca kanam ñu topp ci ginnaawam nabi waxtaan ak ñoom saafante ak ñoom wa taqaddamta li salaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al imaamu rasulillahi pare door a déparé baytul maqdis door a wuti nag sunu borom lo diggante makka ak baytul maqdis fala bu ko diggante boobu la ko jibril guidé waaye bi ñu déparé ci suuf wuti ca kaw mikaayil ci mikaayil des ginnaaw jibril féete kanam rasulillahi rek ci kaw angura 70 000 malaaka ci kanam 70 000 malaaka ci ginnaaw looloo tax bay bay doon de doon way bi bi musa bi jibril bëggee asamaanu benneel rasulillahi bi ne dëll waa asamaanu benneel dañ ni ko sa riir mi foor na kan nga àndal xam nga lu tax riir mi fool waaye convoi boo xam ni moto ñu motaar ñoo a jiitu soixante mille motards topp ca ñooña fu ñu romb ñu dégg leen te looloo dal Muhammadu Rasulillahi dënnu malaaka yi benn malaaka mu nekk laaf ya muy naawe pete laaf ya ñañ ca bind laa ilaha illallah Muhammadu Rasulillahi te kanam malaaka bi ñu demee nag ba yegg kenn ku ne fa nga mën a yam nga yam moo tax bañ demee ba ku nekk yegg fa nga war yegg ku ne fa nga taxawee looloo tax bi ko xaadimu rasul maam borom Tuubaa di dafa wax ni surral aminu مع الامين فوق الامين للانبياء ñu ne serigne touba lu tax mu ne kenn ku ne da nga am niveau ñooñu nag foofoy seen niveau ñu ne xaadim rasul fan mooy seen niveau xaadim rasul ni ki ñëw ku wóor la ki mu jël si ku wóor la ki ñu àndal ku wóor la ba ñu yeggee ñoom ñetti ñëpp a wóor waaye serigne touba nee na bi ñu yeggee nag bu ñëpp ñoo yegg ñu ne xaadim rasul lu tax ñëpp yegguñu mu ne kenn ku nekk fa nga war a yam fa nga yam ñu ne xaadim rasul lu tax kenn ku nekk yam fa nga war a yam mu ne jibril am na palaasam alquran roi am na palaasam Mikaayil am na palaasam soixante-dix mille malaaka kenn ku ne am nga sa palaas Serigne Touba na kenn ku nekk sa palaas nga yem waaye ki yegg kan la Xaadimu Rasuul ni ki yegg mooy bàyyi Fatima ak Roqaya ko mbokkal umm suuf kookoo yegg ñu ni Serigne Touba lu tax moom dong mu yegg mu ni parce ñoom dimension ba ñu toll moom dimension am da koo romb moom yonent Yàlla Muhammad looloo tax bi ko Jibril ne Moustapha fii laa mën a yem de mu nabi ko a sama place su ma ko weesoo samay ruy ndax li nekk ci sama doole attanatul nabi ni ko nan laay def ba wuyu ji ki ma jibril ni ko ki la woo ba nga egsi fi lu indi ba ci moom lu ko tëj taxawal fii léegi nga jàkkaarloog sa borom Moustapha taxaw ab biir jékki-jékki benn rido bu ñu ci ak sunu borom nabi seen ben garab garab gali ngi ci kanamu rido bi Muhammad ni jibril garab gee may seen gan garab la jibril ni ko garab googu ci la yàlla di bindee jigéen ñi jigéen ñu xóorul ay nii yàlla benn garab la saxal garab gi day am ay doom doom yooyu mooy meññ jigéenu xóorul ay nii benn doom day tóortóor daal di ñor wadd daal di toj mu nekk benn jigéen beneen doom tóortóor wadd toj mu nekk benn jigéen li yàlla bind jigéen la ci gën a teral moo tax fu mu toll moom suñu borom di wax ni nañ sàmm nañ na jigéen sàmm boppam waaye na góor ñi sàmmale seen na leen góor ñi sàmmale seen bopp naay wax gars yi nag ni leen bëri na jigéen du fi dëng góor a ko dëngloo ndax yambari góor yi ngay topp sa ginnaaw lay nga jàpp ko fekk na am lu soxla rek waaye leer na leen ni yoroo ko dañoo bëgg a sa jàll rek ñi a wax nax ñu te yàlla Muhammad ma fekk góor ñu mustafa kan mo ci gën mu ni gor gi gën ci pénc ba moy gor gi dàq teral jigéen nabi ne fo fek gor ne daje gor du ci gën moy gor gi dàq teral jigéen dañu wala Cheikh Alhaaji Malick ni ko li nga am Maodo lan mo la ko may mu ni nima am yëpp ñaar ñoo ma may tek sama tànk ci sunna ak teral jigéen fu ma ko fekk lu ma am man Cheikh Alhaaji Malick looloo ma ko may yonent bi neena bépp gor bi toroxal ci jigéen balaa dé torox وفي الإسراء عالم waaw wax naa la démb ca gàmmu ga ne la man am naa lu ma jaaxal lool ci Sénégal mooy réew mi rek laa gis léeg-léeg nga gis góor xale ba dem ba moo soxna sa ñu ande di neki nekk di sëy ba màgget doo dox mukk ci mbedd ba taseeg ñoom ñaar waxuma ànd le kii taxaw kii taxaw doo dox mukk ci mbedd ba gisee ba gis leen moom daal saa yoo leen gisee ñu taxaw waa waajay joxe wala saa yoon gisee ñu taxaw ndaw saa ngay kaas waajay lay wala saa yoon gisee ñu taxaw waajaa ngay kaas ndaw say lay waaye ànd rek nekk ci jàmm néew na nga gis couple yu koy def te loolu la yont yàlla Muhammad digle wax naa la démb ni la yont yàlla Muhammad daan na jël benn morceau lëmas ko ba morceau bi am cat mu fas cat li woo benn xale jox ko ko ni ko demal nëbb ko xale bi nëbb ko rasulilaay woo soxna yi ne leen kaay leen ñu ki ko nëbb ñuy ñi ni Muhammad bis am ca makatal mukarrama ga ñëpp dem seetaani sayyidatuna aisha bëgg a génn rasulillahi ni ko dédé course bi do ko setan do génn ci biti ci mbolo mi ñu nan aisha nga ne le amna na jigéen ñoo xam ni seen feeñ dafa yomb aisha ca la bokkon ndax dafa rafeton lool mom sayyidatuna aisha li li jox taar jigéen ñepp yàlla da ko dajale won ci mom moy bët yi reyna loos wa jóg na ndombay ya tégalona karaw ga gudd te day wax ni jigéen bu bët yi reyé karaw ga guddu lu mu ca dolé rafet waaye jigéen bu bët ya sewee loosoo daaju du neex a defar wafil israa iraano iradi sayyidatuna Aïcha bëgg a génn Moustapha ni ko déedéet du ma la bàyyi mukk nga génn ci biti nit ñi jàkkaarloo yow fi Aïcha toog ci biir kër gi ñu te soufflé gi maanaam ñu de ñu ne course ba départ na yonent yàlla Muhammad ni dund ba mu yàgg mu ne Aïcha tey ngaa ñëw ñu def benn pexe Aïcha ni ko yow daal comme tere nga ma pour ma seetaani bàyyi ma ma rek ma toog Moustapha ni ko déedéet loolu attanu ma ko nga bëgg dara te amoo ko attanu ma ko xaaral ma sëgg nga toog. ci sama loos wi ma jug taxaw nga sëpp ci miir bi di seetaan ba course bi jeex ma door a toog Aïcha ni ko bu loolu amee jàmm am rasulillahi sëgg sayyidatuna Aïcha yéeg toog ci loosu yonent yàlla Muhammad wi nabi siggi Aïcha sëpp di seetaan course bi di seetaan course bi ba course bi tas yonent yàlla Muhammad di ko soxna si dénkatuma wax de daa mel mbir mi jeex nabi mus Aïcha ni ko kuy def lu baax danga koy mottali da nga maa tingoom may seetaan course bi course bi jeex na waaye joxeeguñu coupe bi baal bañ jox ki gañe li mu nga door maa wàcce Moustapha ni d'accord heure boo paree wax ma Aïcha ni nongu Rasulillah taxaw ba dara yëngu Mustafa Moustapha ni ko soxna si dénkatuma lu yëngu de Aïcha ni ko déet ba mu tasee ak a yàgg waaye fi ma moo nooy fi ma toog moo kawe may yëqantiku di dugg ci sama loxo bi bu ma koy tàllal muy dugg ci niir wi Moustapha yaa tedd te ni la yàlla binde bindewu ko kenn daa mel ni ci ay rasul laa toog li ma toog daa nooy ko mbëteen yonent yàlla Mouhamad wàcce ko ñu ko saa yoo ma tingoom la boo ñëwee ma teg la ci sama loos nga seetaan lo bëgg a attention bu ko dégg yow yor soxla soo artalu dentu ngëm ko ko sa loos day Muhammad daa artaloon sayyidatuna Aïcha bul dégg tingoom rek yegg ca kër ga naan da ngay tingoom ko artal de ko ci وفي الإسراء خالو مصطفى علينا كي كنت تقولني ما كنت أكبرتين وفي الإسراء خالو غير عدل لوان مبيوت يلا محمد من لولوك كما وفي الإسراء خالو غير عدل خالا لكو يلا دفر كروك بكو يلا كروك بكو يلا دي تنيك جيجين بابو لكو فيك متد موي أب جيجينم بمسانا صنو فلا يدم رسول الله تدفر دي وقت waxtaan fa la folo lekke fa ko jibril jëlse jibril yam na fam war a yam gis nga nag niveau kenn ku nekk daf koy nangu yàlla moo bind te wul ku nekk ak sa cër boo nangulee ku nekk cëram noppalu soo bañee cëri nit ñi nag sa du neex ci ngay ba dee jot nga dee te borom xol bu bon yii ñett bu ci borom xol bu bon day gàtt fan ku gaaw a lay borom xol bu bon day ñaaw borom xol bu bon du am dara budaya ñett du ci borom xol bu bon boo gis ñattee dajé ci mom pap bu so xol yakko yow sa bos baxna nit ku xolam yakku ba mu ku iñaan ba xol ku xolam baxul foko fekk ci ab dekk mbaa ab koñ ci ñu gëna tardé lay bokk xam nga lu fay nekké tok ñetti wago ku dem Dakar ñu garé auto ñaa way sey diw gis ngeen auto bi ni mu rafetee mu ko ah, ñun xam nañ ñu démé ñun ñu ñun ñu gànnaar ñu mais xam nañ dafa gëna a yow fekk togal fofu rek ki xam nu démé yow ku ñew sañ ku ñew sol lu rafet nga tok diko xol xool ñu naa ah, diw ni sol rafet na nga joxé jëm Dakar da ñuy luyé yéré waxé ko iñaan la ko iñan dongo koye wat monan dubbode meɗo ko abba sodi meɗo ko nuye ko iñan rekka koye def ina wax gayeni len ko iñan moye dikk fekk ngay gas fondation ñu naan diw day fondation mu naan mox day soob rek ngay gas yomb na de waaye balaa tëg birig nga jékki-jékki ñëw fekk mu suul fondation ba séenance te kaw ñu ni la sawaay séenance na de nga naan séenance moo waay yow yow may ñu jàmm waay séenance yomb na yëkkatee jafe da ngay xëy xëy ñëw ñun la sawaay ngay yëkkati de nga naan waay ñun xam nañ ni mu demee yëkkati yomb demee balaa kuule da ngay xëy ñëw fekk sa waay kuule lépp sa waay kuule na de nga naan waay sa waay waay may may leen ñu jàmm mais finition yee koy rey na da ngay xey ben waxi ko iñaan la rek da ngay xey ben beccëk rek ñu ne la sa waye toxu xam nga lo tay tek sacc la wala goor jigen la ba day jaay doxo wala day jaay yamba ba day def nangam lool rek nga ci ba farama soxla lool nga ci muccu tek ndax iñaan la ko jox da ngay wax gaay ni len leg leg xew xew yu melni am gamu am nga dem nga wara ñu wara dem ca tante ba jigen ñi ci kër ga nga gis ko xamanteni ci 8h la commencé won di solo yobante na poudre touba yobante na crayon touba yobante na pic touba You ɓoljanani ko legour touba ke jeleni ko dakaru inɗale cetti huit sept heures huit heures la commencé totti kanamu seetu di bomb fu mu rëdd mu ëpp ñu ni ko ëpp na mu wàññi sëlmuwaat roof fee sëlmuwaat puudaru sëlmuwaat lu ne mu dugg fa xas rek raay ci seen kanam mun génnee ñu naan la ku la jaay sa bi fekk doomu taal bi la bu sa xol leeree sa kanam day leer waaye bu sa xol ñaar ñu sa kanam day lëndëm foo fekk ku toog ci biir nit ñi bu ñëpp di ree mu ni fuñ nit ñi buñ deeree mu ni munn bu nit ñi nee cux cux muy caractère di contracté wu boo fi dee sa bopp nga koy tegge bu nit ñi reer reer bu nit ñi bëggee bëggal rawatina nag bu ñuy bëggee muhammad rasulillah إلى عدل تجبريل taxaw na yow ci Yàlla Muhammad départ na وفي الإسراء خانوا غير عدل fii la Jibril mën a yem taxaw na fi Rasulillah départ وفي الإسراء خانوا غير عدل jagle la yàllaay jagleel jaam yi jaam bu nekk ak la ko yàlla jox وفي الإسراء خانوا غير عدل ma ne yàllaay jagleel jaam ñi jaam bu nekk ak la ko yàlla jox وفي الإسراء خانوا غير عدل bi yàllay jekkal jaam ñi kenn ku nekk jox na la sa cër وفي الإسراء خانوا غير عدل waaye maa ngi lay tuddal benn nitu yàlla boo xam ne ni nitu yàlla yi bari bari kenn yamu ci wax naa la ba tàyyi ni la nitu yàlla yi ku nekk cëram waaye kenn yamu ci Babacar Si li nitu yàlla yi bari bari kenn yamu ci Serigne Babacar Si Serigne Cheikh nee na boo bëggee jooy dangay koñ ku la mën nitu yàlla yi bari nañ waaye Babacar Si ya mu jekkaat ku fi gën a bëgg Serigne Babacar waaris Malick nitu yàlla yi kenn ku nekk sa wilaya yàlla yilif Serigne Babacar si moo yilif wilaya wilayatu wa tabqa la dooneti maamam masadori bikiratati baayam Serigne Babacar si moom dong moo yilifoon wilayam nitu yàlla ku nekk sa wilaya moo lay conditionné mais Cheikh Al Khalifa moom moo doon conditionné wilayam moo tax li neex Serigne Babacar si moom la wilayam doon def ku dul Babacar si nag li neex sa wilaya moom ngay def moo tax léeg-léeg ngay dégg nitu yàlla moo wax benn wax du dem tuuti wax ja du am fekk na jamono bi mu koy wax booba wilaayaam nekku fa wilaaya ga daa toxu mu wax ci ginnaaw wilaaya gi looloo tax mbir ma amul waaye Serigne Babacar Sy bu wilaayaam waree de dem day tàggu Cheikh Al Khalifa digganteem ak wilaayaam moom Serigne Babacar Sy amul coupure looloo tax Cheikh Al Khalifa bokkoon ci ñi yilif lii Pape di way Serigne Cheikh moo ko dafa wax silsila ba dogul ba yegsi ci Serigne kër si digganteem ak wilaayaam moom Cheikh Al Khalifa amul benn coupure looloo tax wilaaya gi yàlla jox Serigne kër si moom dong la ko jox moo tax Serigne Cheikh wax ko ni ko lii di jamono amul keneen ku mu dénk boppam ku dul yow Babacar Sy lu daw laa la ciy nettali Pape Cheikh Al Khalifa daa jugee Ndar ñibbi si Tiwaawan jël saxaar gi ñëw bi mu yegsee dugg ci néegam doon summi ay yéreem xool ab loxoom. jaaro haqiqa bi mu daan tak cheikh al khalifa yëg ni jaaro bi nekkul ci baramam mu genn ci saal bi wo mak ñim andalon ndax ni len sama jaaro dafa melni ni doon jàppe ca ndar ko bay dal di wo gor gu ñuy wax haji kurdi yu gay ni ko dama bëggoon nga dem ndar fama doon jàppe ci kër ga sama jaaro ba nga ma tek fa nga indil mako ci gattal bay kurdi yu dem ndar jël jaaro ba laxas ko ci benn def ko ci poosam jël saxaar gi di ñibisi bi mu duggé ci biir saxaar gi salon bi mu dugg am na benn paa bu fa nekk di way Serigne Babacar Sy way ya neex lool bàyyi kurdi ni kii way Serigne Babacar kan la ñu ne ko bëgg xalifa la tudd lu tax xamoo ko ne xaw ma ko de ñu ko bëgg xalifa la tudde boppam foo ko fekk mi ngi way Serigne Babacar te kat mësta teg bët Serigne Babacar Sy bàyyi kurdi yu gay daal di làmb poosam ni wool leen ma ko ma wan ko lu bokk ci Serigne Babacar Sy comme noonu la toll ci moom góor gi ñëw ba tiim ko bàyyi kurdi génne loxo ba génne jaaro ba ni ko lii jaarub serigne babacar si la moo ko yónni pour ma yóbbul ko ko tiwaawan bëgg khalifa don njëkkante pour del la jaaro bi foon ko bàyyi kurdi di rocc di diggante bi bàyyi kurdi di rocc loxoom jaaro bi juk ci di diggante wadd surux ci biir wagon bi wadd ci suuf raay bi bàyyi kurdi ngay dar nopp ya bëgg xalifa taxaw ñoom ñaar ñëpp ñu jaaxle te li pap wax sànq saxaar amul may mama ma wàcc kurdi dem ba tiwaawan mu wàcc ca gaar ba xamul lu muy lay sëñ babacar si mu dikk ci cheikh al ba di dox ci suuf lank du yek ci kaw te serigne babacar si bokku na ci nitu yalla yi nga xamni fu mu tok ma nga yek lay xew ci bir ndox ma ci xeer wa fa ne ci gnor gnor ga cey dox tank ya moy yekati mi ngi tankal cheikh al khalifa fu mu tok ci tiwawal li gay kurdi di taxawalu ci ëtt bi jekki jekki ku ñuy wax goor gi ma 6 fek ko ci suuf ni ko kurdi mu ni nam mu ni ko yow la serigne bi xaar de mu ni ko ku ko wax ñew na mu ni ko xawma de mo jekki jekki ni ma ma kurdi mi ci suuf bay kurdi and mom yek ci kaw bi mu yéegee fekk Cheikh Al Khalifa toog bàyyi kur di dikk toog rek sëgg sëñ Babacar ni ko lu xew mu ne ko xanaa jaaxle sa jaaro bi nga ma yónni woon ma ku ñuy wax bëgg Khalifa dalaa bëgg te musulaa gis moom laa ko doon wan mu koy xëccoog man jaaro bi wadd ci suuf ba sëñ kër si rocc loxo ba fa mu doon takk jaaro ba mu génne loxo bi jaaro bi ne ci mu ne bàyyi kur lii du jaaro ba bàyyi kur di ni ko ku ko fi indi mu ne ko bi ngeen koy xëccoo muy wadd ci laa ko alaw tinu takk ko man Khalifa sama alal alalam du réer njabootam du réer xalifatu man fi diini waarisu maliki baat yàlla Muhammad a ngay dugg dal nañu tappi ba yàlla nee na ko yegsil asira billahu tasrifa li magnatihi yàlla nee na Mustafa yegsil na bi teg na tànkam ca tappi ba asira billahu darandi finiti bu ñu laajee waxal ni bi yoon yàlla Muhammad tegee tànkam ci tappi bi jeu de lumière yi nekk ci kaw yëpp a tàkk te jeu de lumière yooyu fa nekk bu ci tàkk bu fayee balaa tàkkat لك يوم القيامه مصطفى ني يالا لينا سونو بروم نيكو يا تخ ني كريي جيني lumière yi yow rek lay niital dootul tàkkati ba yowmal xiyaam sa tànk yi nga teg ci kaw moket bi bul summi sa dàll yi doxal ñëw nabi ni ko lu tax mu ni ko yaay sangu moket bi yaa tax man lal ko fi dinaa wax nag ni yar bi yont yàlla muhammad wane bi ko yàlla ne toogal ci kaw trône bi rasulillahi dani ko duma ci toog ndax doo toog ma toog da ngay bàyyi dama lay bàyyi fi nga ne man ma toog ci suuf Moustapha toog ci suuf sunu borom ni ko jugal yont yàlla muhammad jug mu ni ko ubbil buntu bële Moustapha ubbi buntu bi yàlla ni ko koo fa gis rek boo ñëw ñëwee nga wax ma nabi ubbi bunt ba yam ci benn jëmm bu taxaw rasulillahi xool jëmm bi wëlbatiku ci sunu borom ni ko yàlla waxoo ma woon lii de yaa ni ma woon loo bind maa ci dàq te kii ma gis ci néeg bi moo ma dàq te ne woon nga ma li nga bind yëpp maa ci dàq sunu borom ni ko ki nga gis ci néeg bi mooy sa jëmm xaqiqatan waaye sa takk ndeer laa wàcce ci kaw suuf ndax sa jëmm dëgg-dëgg su ma ko wàcce woon ci kaw suuf nit ñi àttan nuñ ko moo tax ma jël sa takk ci suuf sa jëmm laa denc foofu bu yàlla bu bu jaam ñi dekkee xalaat la ko yow ya muhammadu rasulillahi mustafa bu jam ñi deke ci lay jël jëm ji jox ko sa takkandeer bi nabi wëlbatiku nar yalla ni ko togal ci kaw trône bi mustafa ni ko baal ma toog ci suuf yalla ni togal ci kaw nabi ni ko baal ma toog ci suuf waye na la wax yobante bima jibril yobante neena na bu ëllëgee so dekkalé jam ñi nga may ko sama xeet mu yab ci ci ay lafam ba mu fess duggal bir aljana nay wax gaay nak ni ni la fi jibril yoy di juroom ñaar fukki jundi la su ko di yab par bayal lu yabe kat yóbbu te boko ci kat yooyu lo am ci yuuxu yuuxu ko te xam ni naroo texe kaat voyage malaaka munoo fexe ba nange ci benn dugg aljana war nga xamni naro texe lo denc ci ci yuuxu rek boo yoboo nga yuuxu ko te xamni yow fi ngay yam ñu ne yem bi suñu borom neena na bu jibril de départ ba bu talale ma la fi ba xetu yonent bi yeek ba pare départ ba jibril bi def moy bu de départ da nan assalamu alayka ya rasulallah jël la jibril di jógee assalaamu jooju dañ koy fonk mom la góor gi joxe sànq bi muy joxe ñaan sunu baay bi man danaa wax nag ni paa yi dañoo ñaana ñaana ñaan bay bëgg a dee te gisuñu dara lu nangu xam nga lu ko waral lu paa yi fanaanee ñaan ñun nandite yi ñu yendoo koo yàq lu paa yi yendoo ñaan nandite yi fanaane bi ci biir kër gi di jàng ay yaa salaamu yu dul ci biir kër gi bu paa bi ne yaa salaamu booy ñoom naan jaafaay jaaf sama gaay paa bi dóor yaa salaamu ñoom rek dem nan la yàlla di nangoo salaamu ci moo tax ma wax lu paa yi yéen doo ñaan ñun ñu fanaane ko yàq bu jibril décollé bu ñëwaat dem ñëw ba muy mat ay mikaayil dem asraayil yàpp dem asrafil dem kenn ku nekk yàpp ñeenti voyage <coughs> voyage bu nekk sa sa laaf ngay monter waa nag yooyu nag yooyu yooyu bu essayé boyo bo nga xam ne essayé do dootu ndax ci ñeent yooyu la ñuy lay ya yalla nak mo digal yonent bi mo wax ni su yalla dekkalee jaam ñi pap yonent yalla Muhammad mo wax ni ñii ma lay bëgg a limal yalla nee su dekkalee jaam ñi du leen dugal aljan Omar looy de da nga ca bokk borom nee bu dekkalee jaam ñi ñii ma lay bëgg a limal duñ def aljan xam nga ku ci jitu ah yalla Muhammad neena na du duggu aljana maget mustafa neena na ku dem aljana ku ñaaw aljana yalla bu dekkale jàmm ni na ma texe na ma yalla yàlla da di dëggaat bañu rafet ba yor taaru yonti yàlla yuusufa aljana kenn rek ka fay dàq mooy muhammadu rasulillahi ku dul muhammadu rasulillahi taaru yonti yàlla yuusufa la la yàlla di jox moo tax su yàlla dekkalee jàmm ni ñëpp liy diggaat bañ yor taaru yonti yàlla yuusufa bu yàlla dekkalee jàmm ni ñi texe war a dugg aljana kenn ku nekk yàlla da lay yóbbu longooru 15 mètres ñoom ñëpp quinze mètres la ñuy doon pour mën a dugg aljana moo tax aljana kenn du sut kenn bu ñëpp taxawee kenn rek la juy seen mu sut leen mooy muhammadu rasulillahi moom dong la boppam di féete kaw waaye ku dul yont yàlla muhammad bopp yëpp ay maase bu yàlla dekkalee jaam ñi yàlla nee na du ma dugal aljana màgget bu yàlla dekkalee jaam ñi maire yu màgget yi yàlla da leen di yóbbu ci à l'âge de dix-huit ans door leen a dugal aljana paa yi yàlla yóbbu leen ci à l'âge de quarante ans door leen a aljana na góor ñi ñeen fukki at jigéen at yalla door leen a dugal aljana yalla ne du ma dugal aljana màgget célibataire du dugu aljana sunu borom neena suma dekkale ma dekkalee jaam ñi texe te amunu soxna benn gor bu nek 124000 femme lay am ëllëg yowal xiyam gor bu nek 124000 femme da ngeen di jay meuna tak rek ah, xaar leen tek fofu da ngeen doyal sukk 124000 femme la benn gor bu nek di am jigen bi nek célibataire nak yalla da koy jël dugal ko ci bir xorul ayni deug ko ba mu dàq mu def ko chef de groupe góorgóorlu ëllëg moom mu topp ci seen ginnaaw mais xuurul ay ni yey topp ci ginnaawam xam nga lu leen ndaw si ëppalee daa bokk ci xeetu yoon ci yàlla Muhammad te ñoom jotuñu caa bokk loolu la leen ndaw si di ëppalee moo tax ñuy topp ci ginnaawam yàlla ne su ma dekkalee jaam ni kenn ku ñaaw du dugg benn célibataire du dugg ñoom ñëpp ci étape yi laa leen di yóbbu dóor leen a dugal biir aljana lan moo tax ma def ko ngir teralee ko benn jëmm jëmm jim ko teralee kan la mooy Muhammadu rasulillahi Mustafa gisee naak sunu borom mook sunu borom waxtaan nañ rasulillahi ngi wara wàcc ci suuf waxtu wa may da bu yott yàlla Muhammad wacc ci suuf la xew ci yoonu wa mi ci retour ba ba mu yegsee la mu netali li mu nettali lañ ca tek bu ñu yàlla dajale déwén ma wax leen ko ci barke Muhammad rasulillahi wal ladina maahu ashiddaau ala al kufir mooy ruhamaau baynahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan shibihum fi wujuhihim min asri sujudin kii ma leen doon nettali moom la yalla wax ni li nekk ci mom mako ci def lu ne ci mom mana ما قد فعل ألم نشرح لك صدرك وودعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب مم لا يلا يخول بمن يخكو من أن كل ما دفتي يو دفو مكو تكن يملي وملاكن يو رجل ما يوجر ما رد فعل إنا لك أزواجك التي أتت وجولهن وما ملك يمينك مما أفى عليك وبنات عمك وبنات عماتك التي هجرنا معك امرأة مؤمنة إن وهب نفسها لك in aradana bi an yasankiha khalisatan laka min dunil mu'minina yàlla nee na maa defal Moustapha lu ma defalul kenn pap yonent Muhammad dafa faatu ñu denc ko Madinatul Munawwara dund ak dund ab biir genn am ponkal mu daagoo ca Madina mu daagoo ca Màkka di wër ma mbeddi Màkka yi di laajte kan mooy mu dem ñu ne ko xam nanu waa ji dafa am ku ko gën a dafa mel ni jugee na Màkka Madina la ñu ko denc boo demee Màkkatal Mukarrama gis na mel dem Madinatul Munawwara gis na mu mel di nga xam ne du kenn fam ni madina dàqe màkka kenn xamul lu mu mel ni madina gën a leeree màkka kenn xamul lu mu mel te kat ñoom ñaar ñëpp a doyal courant waaye boo duggee madinatul munawara di day mel ni ci bëccëg ngay dox yàlla da yàlla damaa boole ci ñi dugg guddi bañu fay yegg guddi lañu fay yegg waaye boo nee tëll madinatul munawara da ngay gis leer go xamni da ngay jàpp ni ci bëccëg day dox motax bima bi bi dama ñëw dugg ci néeg bi di dem ci salle de bain bi ta lampe bi génnaat di ko taalaat fàtte naa ni ñaari limi lumière ba ma jógee du du moroomu lumière bi pour ma lampe bi takul ne ka lampe bi tak da de lampe yële ñoo dul moro mu lampe yi na fële muhammad rasulullah fa tudd motax tax yamut ak fenn boo yegsee madina xamni fi la waji tudd tëdd nañu ko da ngay dem madinatul munawwara soo fa yeggee laajte waa gaaña fa ne danañ la wan waa mu yegg si ko loo koy doyee mu ne damaa dégg ay jëfam yëg ko amoon jikko yu tedd la ma bëggoon koo a ngir ma copier ci jikko yooyu ñu ne ko waa ji dafa mel ni dundatul de waaye ki ko wuutu moo ngi tudd Babacar Sadiq demal nga laaj ko ko mu dem seeti Babacar nuyoon teg moom ba yeggal ni ko damay laajte ku ñuy wax muhammadu rasulillahi ñu ni ma naa la ko laaj Babacar ni ko akama ko xam ndax fu ma sa nekk benn maa nekk ñaar ci ginnaawam fu ma sa toog maa ko wéttali fu ma sa nekk maa tafu ci kawam xam naa ko lool waaye tey du la wax kuy muhammad jàpp ci loxoom yóbbu ko kër Ousmane ibn Affan ni ko kii sahaba rasulillahi la na la wax kan mooy Moustapha mu nuyonteeg Ousmane Ousmane ni ko Babacar daa baax rek waaye moo ma ci lislaam kon moo ma xam Muhammad rasulillahi waaye man mënu ma la koo wax kaay ma wan la ku la wax rasulillahi jàpp ci loxol waa ji yóbbu ci kër Omar ibn Khattab ni ko من الله محمد رسول الله لا فمو نيك نيوم ñaar fa and عمر نيكو نيوم نيك نيب وخ نين دغ نيوم ñaar نيك وخ نين دغ من لا وخ محمد لا فمو نيك ماك موما فا and واي دينا لا يوب سي كو خامني نين نيب مو ني رسول الله سي درين يوب كو كير علي بن ابي طالب ني علي نوي الواجي علي جوخ كو لوخو مو ني كو كي مانا جوخ لوخو محمد لا بغا ما اندي كو سي te bëgg nga wax ko kan moy Mouhamadou Rasulullahi sayna Ali ni ko du la yabal fenn man ma la koy wax nak tek na ci wax la ko moom kii ki ngay lacc moy annahu rasul rabbil alamina mooy qaidu xurril muhajjalin moy sayidi jami al anbiyai wal mursalin wal walladina kana nabiyan wa adam bayna al ma'i wa tayni moy raufun bil mu'minin moy shafiu al musnibina mooy rasulun ila kafati al khalq ajmaina kama qala allah tabaarak wa taala fi kitabi al mubini ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa qatama المقربين وصاحب الحوض المورود ومقام المحمود وشفاعة العظمى في يوم الموعود إمام هاشمي رسول قريشي نبي حرمي مكي مدني أبتحي تهامي أصله آدمي وفرعه نزاري وحسب إبراهيمي وبقعة حجازي مي رسول الصقلين لا بطويل ولا بقطر الضأن مي أبيض اللون مشرب بالحمرة مي أقنع الأنف مي أدعج العينين مي أسج الحاجبين مي أسعر الزراعين مي برق الحبيب الجيبين موي أكحل المقلتين موي باسط اليدين موي عزيم من منكبين موي ستر الكفين قامت بين قميص قام معنا سهم بالقيام وإذا ما سمعك أن صب غمامي علي من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام باي فاطمة رقية أم كلثوم زينب موي عين رحمة ربانيتي موي يقطة المتحققة موي حائتة بمنتد الفهوم والمعاني موي نور الأكوان المتكونة موي آدم صاحب الحق رباني موي البرق الساعة بمسل الأربعة موي مليت لكل متعرض وخم بحر ولا awal yal nañu yang lawan waat ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah jazakumullah khairan euh, mbokk yi bala ñuy ba maxtaar xamna ni xutbul wujud la bu ñu tëjee euh, dafa am suñu benn mbokk nga xam dafa nek ak ñun doon yëngu bu baax ci mbir yi dogal nak ay muru ñuy ñaan mbokk julit yi fi nek ku nek ci la la yàlla wërsëgale nga bind ci indil mako fi ci table ci ku nek rek la nga am bu len ko xeeb waaye tam bu len ko yéem ndax julit la hakkan te nit lu ku ko yeyoo su ko defee nak lu way am rek nga indi ko bu len ko xeeb bu len ko yéem yalla yalla fay lek jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan fay kon pap قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والتين قلب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الراء وامتداد بيت الولايات ميتاه الظلام وميتاه القلوب وطاف كل منه خلق وجود الذي أدار لا الماء وانت حجاكم شمش المعارفين تاج العارفين ومن يهدي لا لنا المبتهى يسير الفارخ والوجود الذي أبدى الله ربي خليفة الخير والمختار من مدارين في سريرتي أي سلطان فلكي الفارق وموجود الذي أتى ولايته رئيس أهل الهدى والبر قرة شيخ المشايخ في الإسلام والدين فارخ الوجود الذي أدى إلى الوجود وشيخ منك لجتي لا يدم بابا آدم بين الماء والطول الفارق بالوجود الذي أبدى لا ترى بآدم بين الله والطول تعني الغوث بالإله براوي بالبدني الفعل خبر الهجاد الذي أتعلم لا ترون فيها دوم بين الماء والدين خرجك الشيخ التيجان الذي بين البرية وإخوانه قل وجد الذي أبدى إلى ربي شيء الماء وحجاب بريحة الحقيقة تسري سرابيره عين المشاريع تحسن ويمك تعبنا والوجود الذي أبى تربي أنا من غير الله أهل الذكر وفليهدي سالته من على على أهلا غيره حسب شحنة ربي كان يسلك مولاه أماته الله في استقرار تنظر بين المدينتين ترى أحدا واعكر شفيك أولا الكلام يا ليل لطفا خدو خسر دمانة صدق خير من شيخنا وجنوهم عصائر تريحة دواء الخير في كل الأحوال دواء الخير في كل الأحوال كل الأحوال الخير في كل يوم دوائر الخير في كل الأحوال دوائر الخير في كل دوائر سيدنا والآل وسلم يسوعه الولد الذي أبى لحضرة الله التقاني أحمد بالله من سواهما من الأقدار وصلة بك الدنيا تبارك وتعالى تبارك وتعالى أن بيت الأمر أن بيت الأمر ترفع الملائكة أنا مريد لتوبة Siri Bamba Matura Siri Palo Makamatura Siri Para Makamatura Siri Salim Makamatura Siri Abdul Khadir Makamatura Ya Kufaru Tullah Ilah tuhan, ilah tuhan, ilah tuhan. Muhammad Muhammad Sayyiduna سيدنا محمد طفلني يمقل سيدنا محمد سيدنا محمد Karena sepi hadir di سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد يديك والله سيدنا سيدنا محمد سيدنا سيدنا محمد يفلتني يمقل سيدنا Ini nyaknya isinya kan pada dirajinya itu jamir yang ini Iya, kenya miskinnya kan dukodo Dira dira Ya Allah Ise Ngopi jarwede Dira moide Ya Allah Duduk Dunia بصباغي سيدنا محمد نكرني بني غرب غرب فمي على دكور lọ́balẹ̀ sí lọ́balẹ̀ sí fojú ìlú lọ́jọ́ mọ̀ ìyára tàbí àlọ́ kọjá mọ̀ ìyára tàbí àlọ́ akẹ́kẹ̀yẹ kẹwọ́ lọ́sọ̀tẹ̀kọ̀ kí ni lọ́ọ̀dì sẹ́yà ìpele yára ìpele yára yòrò mọ̀ gbọ́ ìpele yára ìpele yára yòrò mọ̀ gbọ́ ìwé yíyára yòrò mọ̀ gbọ́. I got I man, Salatul Fatih, I love the hood. I love the hood. I love the hood day I am I I I I I you, Tava defendendo, cê tava cantando, cê tava cantando, cê tava cantando, cê tava cantando, tava cantando, cê tava cantando, cê tava cantando, cê tava cantando. Olha essa pinça em olha essa pinça em barba, o filho é meu cozinho em barba, manda levantar, manda levantar, manda levantar, Oh. God is a beast in God. God is a beast in God. God is a hoy kata wena. Sing Tí wọ́n mú يجد سنا القرراء أي باي زينت مطر على خير قريتنا أي باي قد أنزل الله في أنه سمرا aibai ya jẹjẹ kọsọsọ mayi kò wọ sọgbọn yìí fi amọ أكثرت أكملت جميع يوباي أن تحتمي عملي إلا قصدت شراب عيباي سجين صحي تفزيت الأجائية وضحم علمك يكفي الناس ساحل والنباي زيان في قريب باين شرى أي باي هذا كتاب نفيس عند مقتل النباي بإلحاد ولا يأتي وسيرا أي باي وبالخلاف وبالمغرب قاتل الأمين باي Mari bida jangan fatiha Bakara ba Maryam bidai sni jangan fatiha Maryam ba nasi Juma jini Allahu Akbar Sema moro di jumbo Puji juga Lal manan wadi fani Motak diga tali bisya firik Men koi di sini La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah moo tax taalibe cheikh bi Seydi Hadji Malick nee na ku dul yéen gane ngeen ko ñaari yoon ndax yéen da ngeen am xadaratul juma am wadifa te seen ñaari bërëb boo leen tàmbalee bu dee wadifa boo ak si ba ci juróom ñaari kër Seydina Muhammad day teew bu dee xadara bu imam ne bismillah yonent bi dugg si moo tax digal xadara lañ koy defee Allah الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله وخباي ونعني وكاي dan ini janji للمسجد بتصيبنا محمد وخلاصه Motok limang metirin mo ipagar kay Harman. Wani mo fader kay Harun. Inanin ba yung sino Muhammad? Sige. Sama mau kebinyuringan Allah len dalam butiru alaiha min syari yatil wadam wajab syukru alaiha ada adina ayyuhal woon dinaa leen bayal Seydina Muhammad xanaa ma wax ko benn yoon rek ngeen aw wax leen talal badru alayna min shaniyatil wada وجب شكر علينا عدا عادنا هداه أيها المرشدين كتاب الأمر الورع أهل الدلال فاطر آمين من سفيات الوداع وجب شكر يونتني Sarika Unity and the Sham Anta Bagru Anta Nuru Rakhanu Anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mam canaba ca canaba maam laayeen ak ña ca daaka ja ak waa Medina Gunaas ñoom ñëpp liñ am ñu ko amee ci dara ji kenn xam nga kat mooy Seydina Muhammad sangi Muhammad Muhammad Muhammad See, I'm gonna be a thing. You gotta know. See, I'm gonna be a See, I'm gonna be a thing. See, I'm gonna be لجميع أقدارنا يفيا تصبح سيد محمد سيد محمد تم في قلبك سيدنا محمد waaw ngeen baal ñu tuuti rek ngeen baal ñu dañoo bëgg ngeen toogeen ñëpp ñu tàggoog ñoom ci jàmm ak salaam bu kenn dem te ñaanuñu ni rasuli na ñëpp toog ñu tàggoog ñoom ci jàmm ak wala du Thank you. Halo. Wow, ¿cuál era? Dijo sin matador, me dio un cago practicando. Ana, a ver, ¿qué tú dale de mí? di jaajëfal ñi fi ñëw ñëpp di ñaanit ñu fekke ko déwén te déwén yëpp dàq ren di gërëm ñëpp turu daayira bi ma répété ko ah rawatina nag suñu mbokk yi ñi nga xam ne si ñoo animé woon jàng yi سابقون لول موي عبد العزيز دوكوري مودون فيري كون نك ياكارنا ني داير بي نكو ا ا بروم دار يي دان وخي اس الا داو مني افاي موم الا داو مني نيب كونتان نانيو كون يالنا يالا كونتان دي دي بيرال نيو يي ا ngeureum daire bi nga xamni mo joge kawla wax dëgg yàlla daayira bu am pastef la daayira bu am pastef la ka nekk ca bopp ba de Adja Ndiémé Thiam daayira la boo xam ne sii kat yéen daayira daara bii war ngeen leen bàyyi xel ndaxte ña ngay waaje Kaolack te bu ñuy day bu ñuy waajee Kaolack ñooy indi seen lépp xanaa ndox rek lañ dul indi seen lépp ñoo koy indi di sonn ah ba ba eh, te jàppale leen bu baax itam kon nag ñoom am nañu mérite euh, Abdou Aziz wax na sànq ci affaire euh, ñi nga xam ni ñooy def àjjana nañu tolloo guddaay baag nañuy mel ak yooyu waaye yaakaar naa ne li mu fo li mu waxu rek melakaan weex dafa mel na jigéen ñi urul ay yooyu ñooñu wax melakaan seen melakaan gisuma ko waaye xam naa ne boo ko tudd sa yow weex borom bi dana ca pare itam yaakaar na kon ah ñoo ngi ku sol borom de rek bu déwénee nañ ko préparé bu weex bu weex waaw kon nag du ci sore ndax presque bët set na xanaa di jox Cheikh rek bu am eh, lu mu si yokk ñu ñaan nag fekke waat ba jëw incha allah jërëjëf président def naa leen ciy doole sax kay bëreetut xanaa sant ñi eh, nga xam ne ñoo organisé eh, muy membre yi organisation bi te Alioune Badara Thiam nekk ci kanam di sante xale yi ñoom eh, Pa Assane vraiment seen taxawaay ren changé na décor yàlla na leen yàlla doole jàppale lu ngeen man ren déwén yàlla na ngeen man lu ko raw ci barke sallallahu alayhi di Santo ñoom Mor Ndiaye ñëpp seen taxawaay wax dëgg yàlla kenn amul luñ ciy wax lu rek jërë ngeen jëf daayira bi daayira Louga bi daayira daara Jolof bi daara yi fuñ mën a jóge daayira yépp gis nañ leen yal leen yàlla fay pap maxtar adhéré nañ kontaan nañ adhéré nañ waaw ku gisul ku gisul kële rek gis kële yal na leen yàlla yokk xam-xam te yàlla sàmm leen te aar leen yàlla bu ngeen gis lu ngeen ragal lu ngeen dàq yàlla na ngeen ko jot te lu leen dàq yàlla bu mu leen jot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee nag ñu joxante rendez-vous bu déwén incha allah nañu su ngeen kontaanee ñun kontaan nañ eh, fëri yaakar na ni eh, li doon sentu ci pap am nañ ko bu mu mat li ci teg rek moy yalla na yalla jappale ñu ba lepp lu ñu sumb ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla yombal ko encore une fois ñu ngi delo suñu xel ci ndjay maar mi ngi bëgg naa te ñi fañ jóge dafa fañ jëm dafa sori te yëf yi nyepu dëgg yàlla ñëpp da yaakaar naa ne kontaan nañ daal yàlla ñu ko teewee déwén ni déwén te bu ngeen ñëwee ngeen fekkaat fi góor gi ngeen dolliwaat ko njaay moomu bi ubi, ubbi dañoo defoon fukki place ak ben ubbi waale ko jotaay bi maag mom ñoo nek fi di dem ko ñëw tay nak jiitu ji na te ñuy ñoy ñoy koy def ñoo koy fekke di yàlla nañ ko fekkee ak yërmande wala ñoo bëgg dañu bëgg fa dañoo tejaan nag ñu dolliwaat ko ñaan parce que yaakaar naa ne moom ko mësa fat ant bi joy nako jumaa ji jooy ko koñ bi jooy ko ñak nañ élément bo xamné ne sens bu reuy la koñ bi ñak parce que njaay jafara na na ci nit ñi de njaay du mer du gedd du xulu du xeex diine jàkka juma lu baax la nek yalla ko fa loola fek waaw nan dëgëral rek suñu xol yalla la moom bu soxla ah day jël yalla ko yalla yërëm minal fatih salat fatih fukil hasan ñu def yéene ci ñëpp ñi nga xam ñoo dawlu sun mag ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ bis bi dem nañ ba ci ji tudd ñu leen ci kumel na sunbai kala baay kumel na sun bay kumbu juf baay sun Juuf Jéy Beke Ja bay Imam mo cham ñi fi nekkoon góor gi di taxaw kon bi yalla leen yàlla yërëm ñoom ñep jaay rasulullah legi nag ñu dugalaale ci ñoon ñep nga tëjaale ñaan ci benn yoon wasalaam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wassalamu ala rasulillah gam ngeen ci façon xetu gàmmu yeb moy way ngeen firi ngeen loolu moy gam jigéen nit saraxe nañ ah li du ko wax rek bénéfice mom bay am du moy jigéen ñi ñoy gëna rafet col ñoy gëna joxe te nak lan na loolu bi ata ta ci ko mo ci yàlla yalla du ngeen am lu ngeen bëgg ci da ngeen joxe te joxu leen lu ngeen bëgg li ngeen gën bëgg kon nag alhamdulilahi rabbil alamina defoon nañ ko daaw fekke ren yàlla defaat nañ ko ren nag yal nañ fekke waat déwén mbooleem ku fi indi jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ku fi indi soxla yàlla nako ko yàlla faj ku fi indi ak jaaxle yàlla na ko yàlla jindi seexkat nag dañuy li leen dàq li leen di dàq yàlla bu mu leen jot yàlla bu leen dara dàq ndax ay xel coono nga ci bu yàlla bu leen dara dàq jaay yàlla bu dara dàq waaw kon nag ñu ñaan rek euh, lañ doon wax rek ah man salaam rek laa mooy sama ñaan ndax nag li àdduna rëy rëy rëy ak li yaatu yaatu loo dàq ba jot ko te fekk ci jàmm da ko bay kon nag nañ ñaan jàmm rek jàmm ci la lépp xaj te jaboot jam moy mbokam lii ngeen def nak wax deug yalla yalla na ko yàlla saxal tax doole mom ni rek jamaatu rahma lañ wax mbolo yermane la waaye sëñ Babacar si mom bañ ko waxe def na xana mbolo mu ande mbolo mu ande mbolo mi nak aduna ndax ku xamoon gi dembu xam ko tay yagna ndax dañ ko don bak mu jëm ci awon melna day yagna ci awon Maktarit, it biñ na maxtaar koy gamu man xam na ne gàmmu gi dina neex yàlla wax maxtaar kuñ tan kon dañ la tan ci bir tané kon gamu gi neex li nga way non la gamu mom goné koy def gamu ngeen gamu gu rafet gu neex way ngeen way yu neex bégal ngeen ñi fi yalla yalla leen yalla mi samatu kum samu mu jall ngeen yalla mi nga xam ne mooy wéeruwaay te ku ci wéeru doo dara yàlla yàlla seen wéeruwaay yàlla mi nga xam ne mooy ndimbal te kum dimbali nga am dimbal yàlla na seen dimbal di jaay seen yàlla bu leen ay daal yàlla bu ko ay daal daal ci seen kaw yàlla jox leen barke mbooloo te mosul ci ayu mbooloo saa yaram ba baat na yàlla jox leen barke dem ak dikk te mosul leen ci ayu dem ak dikk saa yaram ba baat na yàlla bu leen xam coono ñàkk xeeti feebar yi ngeen xam ak yi ngeen xamul yëpp yàlla na leen ci yàlla musal yàlla musal leen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 يا سلام يا سلام اللهم أنت السلام منك السلام ربنا أدبنا دار السلام تبارك وتعالى يا سيدي الجلال اللهم إنا نسألك أن تجعل سنعك في سر والأحلام سنعك في هذه الجنة كرم يا رب اغفر لأمته وارحم بأمتي واستر عمرها يا مالك الملك يا مجد القول ارحم جونا يا خدير اللهم صل على سيدنا محمد الهادي لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الى الأخلاق والهادي إلى زراعه المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.